టకాలా డౌన్ రెండు మళ్ళీ ఎవడనేనవా అతే పార అతే పార తిన్నట ఏంటట అతే పార ఓ తైకి ఎక్కిన మమ్మీ కాబట్టి తవైన్న తవైన్న దీప కావాలి దీప కావాలి దీప కావాలి దీప పెన్ అయ్యి ඉක්මන් පැන්නේ අපරාධ බස් මං හිතුවේ එක එක නොක් එකක් තියලා පැන්නේ බා තුනක් තියලා කාම කාම කරලා මේ බං අපරාධ එන්න පැන්නේ බං ඒ ඇයි බං ඔතෙන්ට ආවා කියලා කිව්වේ නැත්තේ මං කිව්වේ පාරක් දෙන්නේ කියලා හරියට ඉන්ෆෝමේෂන් දෙන්න බං අපේ වාහන ඇත්තටම ඔය කියනක වාහන දෙකක් ආව කියනකොත් මම දන්නේ මම දන්නේ අර මැක්ක ගියා විතරයි බං සිස්සු දෙකෙක් වැට්ටුව එතන යන ඒ යටපු එකයි මේ යටර දෙන්නෙක් ආවා අනේ මේ යටර ආපු දෙන්නේ ගැන කීවේ නෑ උඹ අනේ බම් මංගාව බොරු කියන්නේ බා බං අනේ අහන් අනේ එහෙම නානම් මම රස් කරන්නේ නෑ බං නෑ නෑ මං ආවා කියලා කිව්වා මම මම දෙන්නම නෝක් දෙන්නට අතේ පාර දීපන් කියලා මං කියනවාද කියහන්කෝ මං තව දෙන්නේ කොතන ඉන්නවනම් එතකොටවත් කියපන් තව ටීම් එකක් මෙතන ඉන්නවා කියලා ඔව් ඒක හැබැයි ඒකෙන් ඉවරස් කරා කිව්වේ ඒවා එහෙමත් කිව්වා බං මේක කිව්වේ නෑ මී අරකව කීටියා හතර විදියා බං මගේට නැත්තම් මම කවර් වෙලා ඉන්නවද මම පැන්නේ අපරාධ လားလေးဟုတ်ကအတန်အတွက်ရှောင်းလုံးငါတို့ကဟိုပေါ့ရိုက်ပြီးဒီလက်ခောက်ပြုံးနေနော်အားရမကျွတ်ဘူးပြေးတစီပို့မယ်ပြေးတစီပို့မယ်လေဘေးဟုတ်တဲ့ဒါကမှမလားဒါကမှဖန်ကကြော်တပွဲတော့တိုက်ကြည့်ရဖန်ကကြော်လားဖန်ကကြော်တပွဲလောက်တဲ့ဒါတော့ကျွားမစားချင်ဘူးလားကျွဲကျွဲကျွဲဖို့ကျွဲဖို့

located the next play zone. 追！打包打包位，打包位，打包拿去买。这这楼楼房啊，不楼楼房，我怕俺啊，不楼楼房，我怕俺。对，扣不烂的，扣不烂的，哎啦，一路扣来，一路chạy để cô ta cái gì à? dame, dame. Dame, lo lấy pui nào qua cây như giờ công là khối nữa mày ạ. Ai chưa từng chưa. Đi qua tôi à. Đã bảy dạ ta. Ta đang chắc tiền rồi đâu. Thank you. Đi bằng cái tiền quá là အဲ့ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဖမ်းခဲ့ရမင်းအဲ့တော့သူကကွာတွေးမရှိတာကိုတိုင်အားငယ်တော့လာရဲ့ကောင်းနေပြီလာကောင်းပြီပေါ့လာရဲ့ကောင်းအဲ့ဟိုဘဲကြီးကဒီစီးနေပြီလားအလားစီးတာအလားတော့တစ်ချက်ပို့ခဲ့ခဲ့ခဲ့ခဲ့ခဲ့ခဲ့ဖိုင်ဖိုင်ခဲ့ခဲ့ကိုတာကိုတာရောအာကိုတာရောကျင်းနေနေရရွေးပဲကိုရောကိုတာကြီးကစားတာပေါ့ ကိုနွားအသေးစံနေလိုက်ပြင်နေမအိမ်နွားတွေမြင်မှုတင်တယ်ဖောင်ရောက်ဘောကြရတယ်သဘောကြရတယ်ပေါ့ပေါ့ခေါ်โอ้โปรပြတ်သွားတာငါ DBS နဲ့မှန်နေကျွန်တော်မှန်နေ DBS နဲ့အဲ့ဒါတေသွားတာအဲ့ကောင်အာမကောင်းလို့နွားပြီပရုံးပြစ်နေတော့တွေ့တာမမမမမဒီကျွန်တော်ပြစ်တာမှန်နေမတေသွားတာအဲ့ကောင်အာမကောင်းလို့အဲ့လေကျွန်တော် phải không ờ, ờ, thì ha hay ha. À, chào ơi, chào ơi, chào ơi, chào ơi. Biên chào, biên chào, biên chào. Một tao đấy, một tao đấy. Một biên đấy. Đấy, ô, đấy, ô, nó ô, nó ô, nó ô, nó ô, nó ô, nó. Đây, xuống, đây, xuống. Đi vào, đi vào, đi vào. Nó nó, ai còn nó, ai còn nó. Ai còn. Con luôn mày. မေကိုတော့ကျွန်တော်ပါစက်ထုတ်ချင်နေတာကျွန်တော်တော့ပါစက်ထုတ်ချင်နေမင်းပါစက်ထုတ်နေတာမင်းပါစက်ထုတ်နေတာပါစက်မင်းကိုပါခေါ်တော့ပါရောရောရောရောဒီမှာကျွဲရတယ်ကွာငါတို့ကြာဆုံးကျွဲငါတို့ကွန်ပျူတာနေနဲ့ကန်လိုက်ပြီရောလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်လာပါကိုကိုလေးကျွန်တော်ကြာဆုံးကျွဲကြာဆုံးကျွဲကိုကျွန်တော်ဘုံပြွတ်နေကျွန်တော်ကန်လိုက်ပြီလားကျွဲကန်နေကျွန်တော်ကန်လိုက်ပြီအလားလေးလားအေးရောအဲ့ဒါကိုတီပါအာโอเคပါဟုတ်တယ်ချင်းနေချင်းနေ Thank you ကျွန်တော်ကြာဆုံးကြောက်ကျွန်တော်ဂုံပြွတ်နေကျွန်တော်ကန်လိုက်ပြီးချွဲကန်လေး bố mày nhá nó chết thế biểu trả đây là đai đến bật này bọn này đai đến sau này đai <laughs> đến sau này liêu <laughs> liêu biểu biểu trả là liêu liêu tay lên tay lên let's go kẻ trả xong rồi này, à, nó chào thằng người. Bé con nó còn lưu lẩu. Sao nó quá ăn đu đi. Quá ăn đu tông, con đã. Quá ăn đu tông. Quá ăn đu tông. Biến biến biến. Quá ăn đu tông này ba lên à. <laughs> ဒီမှာကျွန်တော်ကြောင်တို့လိုက်ထောင်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြောတယ်တဲ့ဘယ်လိုတော့ရကျဲတယ်ဟောမမစမုတ်ကြီး Marked a location ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့အဲ့မရှိအဲ့မရှိဒီကျအဲ့ကို play ဝင်ကြောက်တာပြစ်တယ်ကောဘယ်ရောခုနကဒီမှာပြစ်နေလေမမမအဲ့ဘက်မှာအဲ့ဘက်မှာအဲ့ဘက်မှာအဲ့ဘက်မှာဟုတ်တယ်ပြစ်နေတယ်နော်ဗျချင်းချင်းနေတာကောရှိတယ် bro ဟောနေပူစီနေရဒီကောင်လေးကက်နေရတလားကက်ကြတာကောက်ကက်ကြတာကောက်ကက်ကြတာကောက်နာပြစ်တယ်တော့လာမပြစ်တော့ဘောကက်ကြတာကောက်နော်လား Marked a location. Chưa màu lại chưa nào ngoài, chơi tập phăng không người nào đó. Chơi à chicken nó bôi phăng rồi, đi chơi à easy vậy là. Gắt không, gắt không, gắt không, gắt không. Chơi à. Sao chạy mà. Đi chơi à. Gắt không, gắt không sao chạy mà. Gắt không sao chạy mà. Gắt không chơi chơi chơi gắt không này, chơi háo, chơi háo tôi mà khai không quả chơi à. Không không mà nó mà gần, nó mà gần, nó mà

Moli đâu này nó, Moli đâu này nó. Moli Moli ờ. chơi, Moli chơi. Mo Moli đang chơi. À bố. À bố nhà phải hiểu ha. Điêu ya. Lớp cuối nào quá, đi lên lớp của. Có nên chạy quá. À. Đây, đây, đây, không không không không không không. Đấy, tiêu gì? À, mà nó khu lâu à mà mà. ချင်းချင်းသိလာပြီချင်းသိလာပြီဒီမှာ Marked a location. ဘုံမှာတီးပြီလားနော်ရောက်ပြီဘုံမှာတိတိသားရောက်ပြီအာအလှလက်ပစ်တယ်အပြင်ကလက်ပစ်တယ်ဟိုအထက်ဝင်အထက်ဝင်အများကြီးပဲရောက်ပြတ်သွားပြီတင်နေငါတို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခေါက်ခေါက်မရှိတော့ရောက်နေတာတိုးတာဟုတ်တယ်အဲ့နောက်ကောင်ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးတော့ခေါင်းကမရှိတော့ဘူးလားဖြစ်ပြရလားရှိတယ်လေ Help! ဟာမားနေအမားနေအမားနေမားနေ 講出嚟，講出嚟嘅咩？講出嚟，講出嚟，講出嚟，講出嚟。Thank you。鋪門，攻鋪門，唔使。係咯。पोर्टल हुआ पोर्टल में आ लो जैसे वाला यो ये यो ये बाहर आ चिंदे बना को लो यो चिंदे ने बिना फोन ने पड़ गया वाला वाला वाला वाला वाला वाला आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई မှာဒီချက်မှာဒီချက်မှာဘိုင်းလို့ဒီမှာဘိုင်းလို့ Location. Help. အာကွာဘယ်ရတက်တော့ဘယ်ရတက်သွားလဲကွာလုံးပါအောင်စမိုးလေးကင်းပါအောင်ရောင်းရှင်းနေပြီကျွန်တော်ရှင်းနေပြီပဲကျွန်တော်တက်ရှင်းနေပြီဆက်ရှဟောင်းဟောဘယ်ရနေပြီဟောဝါနဲ့ပြစ်သွားတယ်ဟမ်အေးမမနဲ့မမားနဲ့ပြစ်သွားတယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဟမ်ဒါပဲအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ပဲအဲ့ကောင်ပဲအဲ့ကောင်ပဲအဲ့ဒါတင်တော့အဲ့တော့မှချမ်းနေ very low ကွာ I've located the next play zone. ဩသိကမချမ်းတော့ဦးရောင်ကြီး Avonde ela comi? Avonde ela comi? Câu nào vó câu nào? Ông mình câu nào, ông mình câu nào? Ta là hoa gì ở đây là chỉ để ta gì lại. Ta quay hoài đi à, quay hoài à. Ta đặt ra là. À đâu, bên đâu? Đến đây mới tới. Đang đâu đó? Chết tiệt sao mà sưu rồi nó, chết bị lắm. Mà điều đến đây nào á? Đi đi. අතේ පාර අතේ පාර දෙන්නටම දෙන්නටම අතේ පාර ඕ තයි කෙනෙක් ඉන්නවා මෙයා ගාවට තව ඉන්නවා තව ඉන්නවා දීප ගාව දීප ගාව දීප ගාව නොකන් ඕනේ දීපය පැන්නේ ඇයි දීපෙන් පැන්නේ අපරාධේ බස් මං හිතුවේ එක එක නොක් එක තියලා පැන්නේ බා තුනක් ඉන්නවා ගම් කාගෙන මේ බං අපරාධ වෙන්න තැන්න එපා. ඒ ඇයි බං ඔතෙන්ට ආවා කියලා කිව්වේ නැත්තේ? මම කිව්වේ පාරක් දෙන්නේ කියලා. හරියට ඉන්ෆෝමේෂන් දෙන්න බං අපේ වාහන ඇත්තටම ඔය කියනක වාහන දෙකක් ආව කියනකවත් මම දන්නේ මම දන්නේ අර මැක්ක ගියා විතරයි බං. යන ඒ යටපු එකයි මේ යටර දෙන්නෙක් ආවා. අනේ මේ යටර ආපු දෙන්නේ ගැන කීවේ නෑ උඹ. අනේ බම් මං බොරු කියන්නේ බා බං අනේ අහන් අනේ එහෙම නානම් මම රස් කරන්නේ නෑ බං නෑ නෑ මං ආවා කියලා කිව්වා මම මම දෙන්නම නෝක් දෙන්නට අතේ පාර දීපන් කියලා මං කියනවාද කියහන්කෝ මං තව දෙන්නේ කොතන ඉන්නවනම් එතකොටවත් කියපන් තව ටීම් එකක් මෙතන ඉන්නවා කියලා ඔව් ඒක හැබැයි ඒකේ ඉවරස් කරා කිව්වේ ඒවා එහෙමත් කිව්වා බං මේක කිව්වේ නෑ මී අරකව කීටියා හතර විදියා මං මගේට නැත්තම් මම කවර් වෙලා ඉන්නවද මම පැන්න අපරාධ လေးအောက်မှာအောက်မှာအောက်မှာလီယိုအော်ချက်မှန်တယ်ရအောင်ရေးတစ်ချက်မှန်တယ်ရအော်လီယိုရေနောက်တစ်ချက်တော့တက်ပြမလို့လာလေးကောက်ဟုတ်တယ်ဗျဒီလားဒီတောင်ရရလာလေးပြေုံပဲဗျလာလေးလာလေးပဲဟုတ်တယ် Dai, poi, poi, poi, boy, boy boy boy, Ciao, ciao, ciao, cho cho, Sau yên con, sau yên con, sau yên con, sau yên con. Hả là, hả là, hả là. Bắn lên đây đấy. ပါတယ်လေပရိသတ် one more chicken one one more chicken ပါဗျာလားပါတယ်လေပရိသတ် chicken သုံးပွဲစားပါဗျာလား let's go ဘယ်ကလေးကောင်းလဲအဲ့တော့ one only one only ဒီကောင်လေးတော့ကြောင်းတော့ပါဘူးမင်းရတယ်အကုန်ပြီးနေပြီဘာလို့ကြောင်းညင်နေရအောင်အာကိုတားတယ်လောက်ပါအဲ့ဒါကိုကိုတားရရောက်ဒီမှာကြောင်းမဖြစ်ကိုတားလို့ပါတယ်လေပရိသတ် chicken သုံးပွဲပါဗျာလား let's go Let's go, brother. Let's go. Let's go. Let's go. ဒီဇုံးကဒီနားမှာလုံးဝကွက်တီအာအဲ့ဒီနော်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့နော်လို့လက်အကြောင်းသိရလေအဲ့ဒီလားကြာကြီးရ Yo eh. Ala go. ဘာပူတိကရရလားတေတော့တေတော့အာရုတာရုတာရုကိုကိုပြောပြောတယ်တကောင်တွေ့တယ် ဘယ်တော့မာရီကိုပို့ကြိုက်တာပါဟောဒါဟောဒါပဲလေဒါပဲလေအဲ့ဆက်ပြုံးပါလားညာလစ်ဖစ်တော့ရအောင်မလေလစ်ဖစ်တပွဲတော့ရအောင်အပိလစ်ဖစ်အပိလစ်ဖစ်လာအပိလစ်ဖစ်လာမှာလစ်ဖစ်မှာလည်းလစ်ဖစ်လို့ထုတ်ရပါဟဲ့လားလစ်ဖစ်မှာလည်းနောက်တစ်ခြားတာတစ်ခုထပ်လာဟဲ့လားအားအီရိုကေပေါ့လားနော်အားအီရိုကေအလားလေးလားကျွန်တော်နောက်ဒါပြီးလစ်ဖစ်လာလေးလား ကြည့်တော့ဟာလာပြင်ကညိုနော်လောအမေလာဟာပြပါမေဒီလိုတဲ့တဲ့ဆိုဟာကိုမီးနဲ့ဆိုဟာအမေတဲ့အမေဘူးကြီးပေါင်းနဲ့ဘူးကြီးပေါင်းနဲ့ဟဲ့လားနော်ကျွန်တော်နေနေအေးဟဲ့လားပြန်အေးမယ်စိုက်သလိုအေးပြန်အေးမယ်ကနေရှင်နေရှင်ရောက်ပြန်ထည့်ပြီဟဲ့လားဒီတော့မလားမသိဘူးခုနခုနငေါင်းနေကြအေးပါလားမသိဘူးနော်နေလိုက်သလိုပဲဒါပေမဲ့ not sure not sure အာဒီချင်းမှာတဲ့ mark the location We're the best. We're the best. Let's go. 拉了一个长腿，俺拉着拉了一个长腿。